Muito obrigada pelo carinho, viu? Nós somos família. Que Jesus abençoe vocês, viu? Mas amor, olhando no espelho, será que você gosta mesmo de mim? dançarina Veracruz. Jura, Thiago? Raimundo do Brasil, um abraço pra você. vida. seu amor O seu caminho Diga que você já me esqueceu Você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não quer mais Porque não deixa livre o meu coração agora, tá? Já tá chegando a época do licor, hein? Roberto Show São João, lá em das Almas, o bicho vai pegar, hein? lugar Pra gente se cantar, pra gente se amar E eu dá um cheiro nele. Teu corpo no meu corpo deixa doida E eu dá um cheiro nele. Como é bom te ver Oh menino lindo do meu coração Como é bom sonhar Quando é minha mão Se apaixona pra um lugar Pra gente se enganar Pra gente se amar quando o tempo sem lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê as canções que eu te fiz uma frase que dizia vamos, vamos, cabra na fé e desafio lá no seu livro seu mundo, meu corpo deixa doida e gosta eu lá no seu livro seu mundo, meu corpo deixa doida Encosta nele, eu não sei o meu Teu corpo no meu corpo, deixa doida Encosta nele, eu não sei o meu Vai se na checa dar na festa Quiero que tristeza Peço que não enlouqueça Peço que ele desapareça Grande nasce, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, eu quero ligar pra lá, tudo que quiser Vem pro braço do joelho, o meu moleque Vem pro braço do joelho, entra o meu moleque Eu me sinto massa, na de Deixa para surpresa, para de surpresa mesa Eu já grande, grande, grande mochão Grande, grande, grande Gente, muito obrigada por tudo, tá bom? Que Deus nos abençoe! Eita coisa gostosa, vai ser até o dia clareei. <laughs> Tamo juntos, bebê. Que Deus abençoe, viu? Ave Maria, muito obrigado. E assim eu agradeço a minha oportunidade.